AWS czy Azure? Co wybrać? Czego się uczyć? Cześć, nazywam się Damian. Jestem development managerem. W naszej firmie pracuję już ponad 9 lat, mm, a jako programista ponad 20. Aktualnie w naszej firmie pracuje ponad 1000 osób, a w dziale dotnetowym ponad 200. Przy takiej liczbie osób i projektów potrzebujemy jasno określonych ścieżek rozwoju. W naszej firmie wyróżniamy trzy poziomy. Junior, middle i senior. Poziom seniora to taki, do którego dążymy. To osoba samodzielna, taka, która sama poprowadzi projekt, która może być tech liderem w projekcie. Jednak okazało się, że to nie wystarczy. Określiliśmy poziom principala, Nasi klienci oczekiwali nie tylko wykonywania prostych tasków. Chcieli, abyśmy mm, doradzali im, abyśmy rozwijali ich aplikację tak jak swoją. E, chcieli, mm, aby architektura, która była wykorzystywana w aplikacji, e, była najwyższej jakości, spełniała standardy, była opatrzona dobrymi praktykami i wykorzystywała takie frameworki, które pasują do tego, e, aby to działało wszystko. Zdecydowaliśmy się wprowadzić czwarty poziom, Principal to programista, który jest nie tylko seniorem, ale właśnie potrafi doradzać. E, zna się na różnych rzeczach, nie tylko na programowaniu, ale również na tworzeniu architektury, doradzaniu we frameworkach, e, używaniu różnych design patternów i stosowaniu dobrych praktyk. Jak się tego wszystkiego nauczyć? Mamy wiele możliwości. Mamy budżet rozwojowy, mamy wewnętrzny program upskillowy mm, i mamy gildię. Oprócz tego mamy też możliwość pracy z lepszymi od siebie, ja wielokrotnie w swoich projektach pracowałem z ludźmi, którzy znali się na rzeczach, których się uczyłem. Pamiętam, że to był najlepszy czas w moim życiu. Najwięcej się nauczyłem i było najwięcej zabawy. Principal to nie wszystko. W naszej firmie można zostać tech liderem w projekcie, solution architektem lub team liderem. Więc co wybrać? AWS czy Azure? Najlepiej pracuj u nas w naszej firmie będziesz mógł używać jednej i drugiej chmury. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o technologiach, zajrzyj na nasz radar technologiczny. Tam znajdziesz wszystkie możliwe technologie i narzędzia, które polecamy naszym klientom. Pracuj ze mną i zaaplikuj.